中心，你们说厉害不厉害？啊，还有广州吗？这个没有了。 <laughs> 上海这边是有啊，云 T 五啊，远眺有没有看到东方明珠电视塔？看到没有？看到没有？是。 con cái chỗ chật lệ giòn như nó tạm mà

可以在这里品美食、尝美食，来体验、了解一年生产自己高原食材的文化、味道和品味，尝一尝地道的高原糖，闻一闻福清茶的茶香，学一学他们传统的药材鉴别。大家理解我意思吗？所以您不要迟到啊！什么旅游没有，就是这样子的。还有一点就是，到任何地方，你去逛。